Bismillahirrahmanirrahim. Rukama kuntang ujian, fa'ara kalau kita numisa, kusatakan. Rubama bunta terkadang ono sopo siro nyuci anu mungkin salah. Salah untuk penyelek. Pak Aro kama pemerungo tak insiro. Al istana yang dianggap ape nyingkat dan insiro. Apa yang merungo ape neng siro, apa supra juga, apa supra andalan juga. Ini yang langkah di khaturan salah, supra juga nyingkat. opo suka duka opo kekancan siro kue kekancan man ing wong man ing wong dua kamu teman iku aku au kali dulu wa ele sri lagi ini suka duka opo kekancan siro man ing wong dua kamu teman aku au kali dulu wa ele sri lagi ini minta kisah-kisah minta kisah ini kalau Kadang gue kue gara-gara anda mengkudu, aku jadi Kalau pas gue salah, kita apa saya ini jadi kalau di masalah saya kalau saya sapi, kok dan Kalau kita dari Menopo ya dan iman barang-barang itu musola bersetara cinta. Jadi nabi orang dulu itu dibina atau bisa jadi murid. Tapi nak kandangan itu apa? Kalau kandangan kue kok elek tapi itu. Akhirnya kue elek tapi akhirnya. Kalau contoh gampang, kalau itu contoh gampang, kalau imam tapi imam kamu. Kue jadi jalan. Alhamdulillah, kita pun malam kita berapa dua kita sudah dijadi kekuatan. Itu tuh baru kan menjelang untuk dirakai. Kan bodoh ketemu bodoh, untuk barokan kok diri apa? apa? Tapi kayaknya yang paling apa untuk didukung menyalai ini. Dengan apa? Ada dari Imam Tapi, kue dia mengkonsentrasi apa dibanding konjok bodoh. Tukau konjok bodoh dan enak parah. Racun saudarani obat, obat saudarani racun. Itu Ada waktu-waktu di sini terbesar atau di kawan di Sekarang di sini. Itu penting lah ini mempaling fanatik nanti hati nanti mongkol itu. Mongkol itu uang paling gak seneng kan ya. jangan mongkol itu kan dari mana orang tak tahu. Kita tahu beliau masih dari orang yang bersih. Kau mana? Soalnya yang bersih di kau mana? Kan. Tapi tak tahu bersih. Islam untuk mana nih, gue yakin kalau baru baik tasawuf, baru baik tawakal. Tapi yang kemel, kalau mau dua, jalan yang ini. Jadi nomor ini, lauan lawan bilan tasawuf lam ya dulu illa wajar tahu ahmad itu di apa yang menjadi mana bisa umpama wong tak tahu itu itu orang nanti dulu itu ahmad dari itu tahu itu orang nanti dulu itu kan jadi apa Alasan yang tadi, uang itu mangan itu hanya ngamal hingga kita di Jadi kita tahu kita tahu berarti uang itu. Misalnya ya, kita mangan itu kawan rahmati pengeran, kawan nopo. tapi nggak cari bodoh di bungkuk itu nggak mau soal berbeda tahu bersih itu di itu ketemu nopo. Masalah untuk mana? Itu masih di nafsu anu wa mamin kita di alkohol. Terus itu rata-rata iso mangan. Apa? Kita apa? Ojo, gue nanti bucu, gue nggak tahu, begitu atau tak tahu bujunya ada. Mulai ini penting lah, jadi uang nggak hanya orang bucu, barangnya lah dianggap. Tentu nengen orang ada ada kalau di nomor dan di nomor, ada yang mau di nomor, sama ada kalau di nomor dan nomor barang baru. Mereka tidak menghentikan untuk iman dan jalan mungkin. Dona tentang dosa, nanti nanti bisa diunggis. Diulang, nabi unggul itu ada survei utara. Ambil ada yang jadi banyak melakukan mengenai kaitannya di sahabat. Karena apa Abu Bakar jalan di sahabat, Umar jalan di sahabat, umur dari nabi harus ada orang Nanti Lalu kok Nanti maka nabi kok di mana dulu. Umar sahabat kaya aku, murid-murid itu yang murah tahun orang mungkin nabi di mana dulu. Nanti nanti juga jadi bersoh besok musuh atas Penting. Mana ada nabi itu ya, Tuhan, benda-benda nyawan, mana mau kalah jadi itu Pakai mau kalah jadi apa? waktu itu ada bukti beberapa kali. Misalnya Rasulullah, kalian kita karena rata orang arah dan istilah dan mau kamu Sehingga ketika Rasulullah itu berjuang, aku katakan mereka sisi asma, mereka sisi dan beberapa kali teknik hijrah itu dibandingkan dengan sama. Bahkan Nabi apa? terpaham Nabi banyak orang masyarakat soalnya. Begitu juga di Naumah. Bahkan Nabi sering dikandani orang-orang siling. Karena orang sungguh ini minimal ketara. Dan disebut soka, soka, uang tinggi. ini saya kali hasil kalau sekedar pertawajai nabi dan iman, tapi tidak musuh apa sesemana, harusnya juga tidak akan mutafsir. Cuma karena secara tarif soal ini manulah yang mukminan luar wali disebut. Gitu, gitu. Tapi pakai tarif soal ini tidak itu. Ini penting kalau ada dan sama kok nih. Akan kan jujur nanti ngurus jujur nih. Tapi saya antara itu yang terus tidak berarti. Nah ini disebut nopo muto. Paham ya? Kamu sahabat mulai dijadu, terima. bersih Pertama nggak cerita ini juga. Ini paling apa yang sejarah. Kan? Yazid bin Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali itu kalah sampai Muawiyah masalah perang. Makanya Presiden Rasul itu Sayyidina Ali tapi bukan Muawiyah. Muawiyah dia anak jadinya Yazid. Kalau lebih Muawiyah dia anak jadinya Tentu karena rivalitasnya itu Ali dan Muawiyah, tentu yang dia untuk kita dinasti Mayan saya bukan bukan menurut Sultan Ali itu rawan revolusi dan dinamis jadi terima tapi ya jadi panjangan itu ya jadi masalah ya jadi untuk ya jadi Sebenarnya ya itu apa di wong itu bukan tuh hal tertentu kan ini itu muawi ya itu bin muawiyah bin abi terus ya dengan kami nabi sehingga juga mau ya soal ya itu tadi Buaran Yazid mantel desa itu kan di rumah sakit Iya, dimana iya, ini? gitu. Penasihat itu perintah kamu sih. Ya, mau? pun. Bukan itu orang semua. Tapi saya itu sana itu karena jadi jadi dia nah, kalau mau bangun guru kalau guru ini kalau mau narapan aku nampak lah. Aku darah itu kan orang guru nenal juga hujan. Tidak Mau wae lah kita kita ngomong iki kan ora namo. Kusen Ali bin Abi Thalib malah ora darane butuhe Nabi, butuh tapi ku. kita alasan yang mau wae itu abi. Kusen ora bingung butuhe. Nah, kalau status berarti butuh nemu kafir. Kalau bilang itu mata roh. Ketika mereka mata di dalam dan berkok, kita itu Paham jadi itu penting kalau ada. Karena dia dia yang terlalu fanatik kenapa lanang itu keliru. Ini penting kalau kalau ada. Mana kasus bangun? Bangun terkenal itu punya gambar Padahal tentang jaring gambar itu tidak. Tidak ada mana. Tapi saya ada mana butuhnya gambar kamar. Butuh gambar itu tidak tapi mau gak ada butuhnya kamar. saya dari bawah dan aku. Ini penting mengatakan di waktu di cetak di sejarah gara-gara pernah dia dia yang kemudian kudune tapi itu pertama gue lihat itu artinya bahwa kebutuhan tahu lahir no tradisi sejarah masalahnya apa lainnya Mereka sering berkata-kata, aku pasti Iya berhasil atas usulan, tapi bilang ide ngaku silangan dari kajian untuk dua lewat pasti mah mereka nanti satu-satunya nabi nomor lewat dari Apa ngelarang terus kita kita kita oleh ngelarang terus kita sendiri. Mana alhamdulillah sudah bisa di jual butuh itu yang guna kok butuh wah ya butuh kau itu lagi saya guna Nomor kali tadi di timur lain. Timur lain ini jadi Indonesia di pemimpin Islam. Jadi tahu wasa itu timur kita tahu rupa umur Wah aku tahu di pasang. Jadi timur lain itu tak. Bisa kan punya timur ke ya Alam biasa sila fatimnya macam-macam beberapa strategi beda Orang timur lain wong kulit hitam, kulit khalifah yang dunia berkumono, deraliono khalifah, deraliono khalifah, dengan keadaan fitran dari mulai. Mereka dinasehati, dia izin bentuk-bentuk, kemudian itu juga. Lawang dan anut dia pengen. Maka pengeran namun apa? Terus timur lagi sumpah. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu penguasa. Kuwabe, negara itu yang Islam Khalifah di partai ini. Kuwabe itu harus satu. Makanya Khalifah juga harus satu. Itu kita paham. Mereka bancanan, wong. Oh, dong, kalau itu tanda membutuh. Jadi kita harus rumah yang sukses berjuang bermati. orang yang bermati bakal ditanggung. Saya tanya nabi. Kalau saya setuju umat dua kanan, kandang umat dua pemikiran. Kalau kabar pemikiran yang dirijani lagi nopo. Sambil jadi penting sekali. Kue pun akan, kue pun elek, lu karena pun tahu kita. Tapi kata gara kan dalam mengkudu nanti berjuang, gue kesini hati hati gue paling masuk di tragedi saya sukses oleh penasihatnya ya ini saya tulisan ini anggap hujan dan ali dan abi nah orang mau terima butuhnya satu tadi itu selama menunjukkan fatwanya ulama itu tajam ketimbang tegang. Mereka saya pun dan cara itu tidak berhambutan gara-gara fatwanya ulama ya ini itu mau butuhnya nanti dari ulama itu ngajar tidak ngomong ke kalau itu dia hebat. Dia ngomong jadi misalnya orang Irak mata ini, Sunni mata ini, Syiah mata ini, ulama begitu kelompok dianggap kafir, ada dianggap mulai dari jadi ulama itu juga tragedi, itu pakai jenazah mesti dimulai kok tanpa dikafir. Nah, nah fatwa dikafir kan dianggap darah ya pak ya? Ada kalau masuk ngomong jadi itu, yang dengan itu ngomongnya apa? Omongan penting terus itu dari lakukan aku ngomong ya, aku mau pasti. Hukum Islam kan itu dari mau tak, mau tak lah, bertanya salah lah. Karena ini, saya kan harus kalau Pak Iwan masuk ke kan kita juga hukum Islam. Ya kalau nggak berpengkaji kita di waktu kita di kita ini. Hukum Islam, ya hukumnya kan itu, hukum ada undang-undang itu, itu kan memahami hukum Islam. Memang ada gitu itu memang jadi gitu. Karena kali dihukumi kafir, orang-orang tertentu juga pengen materi itu lah. Itu penting kalau ada alasan. Itu nak terus dukung kudu malah tidak ada karuan tertimbun lagi. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, bagaimana hanya ada satu pilihan, harusnya hanya ada satu pemimpin. Malah di negara ini Islam sendiri. Gara-gara keyakinan itu tinggal kita dipikirkan, ya itu orang lain. Akhirnya orang orang mati dan tak tahu Yang itu sama. Dalam agama ya. ya. anakku anak anak ya, anak nah anak itu ini berbina ada anak wong itu tengah Misalnya itu ya pulau dan itu terus tidak bingung. Kalau tidak bingung kan begini mesti lama, mesti anak ini bapak. Bapak itu bapak contoh bapak. Mungkin cara orang Arab anakku anak lanang pulang anak ya anak lanang lan anak anak ya itu itu ya anak wong tua tua Arab ada udah jadi. Makanya ini tenang tuh. karena mungkin jangan habis terlalu, dari murah kan yang sendiri, apa-apa, ini Sohe dia anak besok abis bila Ya tetap nasabnya ke anaknya kan di bapak ini. bapak mantunya Rukin kalau hubungan darah baru. Abdul Rizalil, gua marah. Jadi kata dia ini fanatik nasab Di malam juga ada kawan bisa jadi mengkona itu fanatik nasab lahannya. Dia boleh tahu itu di dalam nama, tahu itu di dalam bersih, tahu itu di apa itu, jadi nak panang itu tentang pekir, tapi pada masih yang gila. Kan baru sih, misalnya nggak tadi. Pulau jangan besok, lu kirim lagi lu malingnya belum, untuk pulau tak Misalnya pulau mati, malingnya tak untuk kata pulau. Misalnya kalau kafe juga kan, kalau kafe sama, juga dulu Orang orang juga paling bisa dibeli. Jadi sebetulnya anak tabu dibicarakan anak-anak yang biasa, tapi yang nggak bisa ditawar minta paling besar kalau eh, paham ya? Aku tadi dari sebab dunia orang ini. Kuncinya gitu. anak turunnya nabi disuruh juga ya, nabi. Masa kan harus dibuat di bagaimana? Nah, ya. jadi nasab wajib lanang menikmati. para ini kan aku awli tadi. Nah, tapi ada ketemu butuh yang bisa. Ini mau berkasih jadi penasihat dia. Baru dari mulai mantau ke ya. dan karena ada potensi melawan. Ini nasaran deh. Penasihat mau gue ilasi itu habis. Oh, si qua, mo di mo kudu nih, pulau mau tular gue nanti pulau mau kudu ini. Nah, yang itu punya tuh harus ya, mau, mau kan mana mau nggak punya tuh kayak aku kalau aku itu dari dulu. Pasti dari dulu ini. Kalau berapa kira-kira? Kalau dari mulai itu kita buka makun tamsian, taruh kali tanah, minta sudah kita manfaat kalau paling. Makola amalun jarusa mingkau bin jarusin walata tu amalun jarusa mingkau bin Makola rasi di opa amalun amal jarusa yang terdewa opa amal mingkau bin sani ati bin Amal iki opo ya opo nak tompo ati bin Yesus Yusra bakal itu Satu walata tu lalan ora ada opo amalun amal Jarusa yang terdewa opo amal mingkau bin sani ati Rohisin dan semen dunia Rohisin dan semen dunia dengan ngaten jenengan ngamal di oh, oh, oh. Tapi nak krono Islam eh, krono iki mesti ada ini. Ya. ngamal tapi belum dokumen besar dan macam-macam. Mesti kalau pengiran tetap di Ini penting kalau ada Mengalami lama Ya Mana itu tinggi kok Pengamal naik di tapi nak rakyat lah terlalu di Quran juga ada. Jadi kan pakai dari Quran kan malam tidak ada hal nanti kalau baru anda. Wong sing amal apik untuk tulisan sepuluh. Lah sing tulisan sepuluh sing ikhlas. Lah anak ngamale ora ya tak ono ini Lah dadi ra iso tadi ono tulisane pas. itu. Kenapa ada kali ini? Saya nak ngamal ikhlas. Misalnya ngamal tak, tak ikhlas itu ditulis sepuluh juta. Nah, sepuluh juta ditulis satu juta lagi. Saya kalau taruh tani, taruh tani itu diambil. Tapi nak saya kelas kamu tulisannya, saya juga tidak. Nanti mana di sisi orang tadi orang di sisi yang ada, mana di sisi yang benar, sana, tulisannya. Terakhir, tahu. Tapi nak gue ngamal kalau orang boleh citra. Mutale gue ngekei di sisi, tapi berharap buat tender tingginya di pulau itu itu wala tamun tar takdir wali robita Wala tamun harus benar nyekei si orang Muhammad Oleh itu tak takdir Krom arep-arep dikai akeh Sopo Jadi kami ulama satu imam suyuti imam Qaidiyah Ada nasihat Quran yang paling miris dalam hukum ulama dan sosial saya yang Ya, lalu tadi kumpang di warokata, atas dua dia kata, kompor di bisa pasti. Kemarin apa itu wala tamun, tata. Kecukumannya jadi, ya disukum, tapi arah untuk luwes. Mana lagi itu ngomong sebuah kekuatan, arah-arah semua. Arah-arah ngomong, ada di di sini. Ngomong, kita kecukumannya jadi ngomong, arah-arah.

Jadi banyak amal soleh yang diwajibkan ekonomi. Saya utang jadi jurnal komisi, jadi si apa jadi jurnal komisi, jadi tidak bisa keluar. Beberapa teman yang gue itu itu lima menit. Gue hari ini gue mulai mulai mati mati itu foto dari sebelas. Sebelas tahun. Tahun. Itu berakhir pada tahun itu apa? Dan kami dari lama buku buku itu sudah jinak. Sekarang udah mau sekarang tak jenuh lama ribu ambil aja jadi misalnya aku mangan rumput aku mangan apa itu mereka ini aku rumput terus bos saya kan tak tahu tapi itu kita tidak bisa berdua juga ini kucing kita semua kan kita tidak bisa ini kucing tidak bisa berdua berdua dua tahun umur umur yang diangkat kita nggak ah di tahun. Tapi itu tahun-tahun. Mangannya kira-kira kalau kita bilang gitu. Kira-kira, kira-kira. oh kira-kira. Sepuluh ewu kan? Nah, itu. Sepuluh ewu segitu tuh. Kan? Tahun-tahun. Sepuluh ewu kan? Kira? Sewu. Bukan sepuluh ewu kan? Tak ulang loh. Tiga ratus. Tiga ratus setahun. Gitu, kalau kita. Ya. Kalau kita ada tahu, telur? Sekarang juta, berarti rekannya tapi di pusat itu. Jadi aku ulama itu cek nanti. Jadi kok ini, tak dunia, itu kenapa? Ada cek gue mondok misalnya di luar, aku mondok, misalnya mondok 10 tahun. Itu misalnya kemarin lah, itu tetap total aja, paling kita sampai ongkos. Itu mulai itu ya, miyai. itu nanti mati itu juga sih ya kok tangan saya tidak tidak kok dimakan mau ngaji mana pengiran mau ngambil orang lain itu juga terima mana yang hati sopan gitu loh kalau mau ngobrol kami gara-gara siapa Quran rekam juga murah sering disarankan jadi itu harus kamu ulama juga permulaan untuk itu Gue krono pengalim, gue dari dari sini orang krono pengalim gue ini gue ini gue bukan jalan Itu dari lama sejarah itu gue tahan ini mas. Karena susah tuh si bodoh, karena nopo. Itu lama nih, gue mungkin orang di keburu. Udah lama kan gue tapi tetap. Ya kan rumah tanah, anak bodoh. Rumah tanah itu terawang nanti. Tapi paling nggak boleh. Pokoknya mulai waktu-waktu. Gue paling rumah, nanti dua tahun paling saya satu. Kalau boleh mulai waktu waktu di rumah, nang gua terus disimpan. Karena anak-anak itu lah gak dengar harus Itu nggak boleh tahu saya. Luar uang kamu di ngamal, karena ini Karena pengen gue lebih pantura, tanggungnya elek-elek mau pantura. Uang jadi gede-gede, kalau kalau terangkal terus gitu.

Lerang juta, ada ini warga satu juta, lah itu cek makan duit, kamu apa gue duit. Lama itu cek satu juta buat aku di tujuh itu juga juta, ke satu lah saya Betul, makan duit. Kamu ada berarti itu gak pilihan. Kalau sekedar ini, udah kan tak terus juta, jadi itu kuliah bukan tahun. Itu artinya orang diprestasi, makan di berapa hari, itu sebetulnya. Kayaknya itu tahu ya. Iya betul. Ini mungkin yang kita bisa, jadi ini orang bisa. Itu semula mangan jadi, harus dimantai satu. Itu ya, jadi. Banyak harus. Cuman tahu ya. Jadi penting kesehatan ini. Karena pengelola itu kirinya, karena ora keto ngamale diari milan kecuali ekstra mergo nak keto nak wong ora apa pengera yo ngitunge ra apa iku keto apa wis impak no wis napa eta awet ben mulai mondo ya dilunya kalau kan mondo iso karo ibu mbak semono pangeran tuku jiwa tuku jiwa iso lawo paling kan tak tempero paling mangan untuk tombol tadi jadi dia untuk tombol loro <laughs> ayo itu mau nak amen duwe Akhirnya apa? Jadi kami lalu mengundur, si akhirnya. Lalu pun akhirnya itu kita lalu berlari, sekarang juga di juga di Sekarang nih kami lalu mengundur untuk. Ada yang ada orang Dan itu acara nih orang lalu dimanggung jali, ada cuma satu dari sekali. Kursi lontek di di mangan. Nah, ngomong untuk emangan juga, badan jatah, tak tinggi. soal pulau bola lalu juga bisa bisa berpengaruh kok tapi itu untuk santan untuk salam dan wah untuk salam dan untuk yang yang makan tanah ya, untuk besi lu iya nak soal antum sesuai profesinya yang pengacara orang lepuk untuk nemu oh pak jadi percaya konsen oh pak BTS eh, melakukan aksi ini oh pak makan tanah

saya yang mana hatimu yang mau tenang kenapa hatimu yang mau paling jadi artinya dan eh, aku yang mulutnya, <laughs> Pamir mana cukup manfaat satu pikiran pada Allah. Termasuk lah amalan baru dan mengkonfil. Tapi walau tak amalan baru dan mengkonfil. Kusnul ahmali kunata itu kusnul ahwal. Wa kusnul ahwali minat tahap kusnul masyarakat. Kusnul ahmali itu ibadah itu jirok-jirok ngamal. Itu iku itu iku husnul ahwal iku dadi ajine Apik ya, akhwal itu buat perilaku ini berdasarkan yang terlalu Itu Pokoknya kalau itu satu keadaan, di mana orang tanpa itu nyaman dengan Tuhan, itu apa? Parah. Uang nanti ngamal itu hasil contoh hal yate. Ya kalau satu keadaan, jadi orang-orang di sini, jadi nyaman dengan Tuhan. La wa husnul ahwal te bagus piro-piro ahwal. Iku minat takaku ki sangkon di memo yakin takaku. Sakit tenang oleh mutus nopri lagu hidup di mahal mati indahnya yang dalam biro-biro panggunaannya yang dalam panggunaannya mahal mati panggunaannya memposisikan diri Tapi yang amal itu mesti dibuat contoh akwal tenis. Misalnya yang contoh paling gampang ya, misalnya di dalam Betawi ngalim, Betawi awal Quran, Betawi jadi pejabat. Terus dengan itu orang yang suci dari awal berbisnis dari awal Quran itu paling aneh Allah. Aku ngalim dia ini paling aneh Allah. Aku dia juga dia paling aneh Allah. Namun itu tinggi itu Allah. Karena aku yakin aku di Allah, ketika aku ngekei fakir miskin, dia orang tahu rokok utang jasa, orang tahu rokok berhak nuntut. Mereka wae Allah bukeno kawulane Allah. Jadi gue orang rasa berhak terus gue orang rasa berhak diwales. Mereka gue dari awal itu wae pangeran balik nih pangeran itu yang dalam proses minal Allah wa ilah. Jadi tinggal gue bingung. Ilahi walahu wa bihi wa ilaihi. Jadi saya bingung berdoa apa? Akhirnya lahu wa bihi wa lahu wa wa wa wa. Jadi minal Allah yang paling terkenal minal Allah ilah. Lah anak wis akwal ngono mesti amale rapi mergo dari awal ora ono dulu. Mane iki gamla ge gondo ora mung ngono iki papa tanam ngene. Cara iki mau ngai patua ane. Wong arep-arep janjian dina wong. Kayak empat tujuh, ada kiron minuman dua mobil di wilayah. Lalu gue kalau diopak pangeran mobil, gue pengen kayak ibu, itu diusah tahu dari wong nuntut kompak kompak wong tinggal kayak misalnya kalau yakin aku itu sholat itu untuk bisa pengiran bang dan gue itu sholat untuk bisa itu apa orang yang bisa pengiran aku itu haji itu jatah di bisa pengiran aku yang mau untuk apa aku untuk pengen kayak ini oh pasti wanita kan itu aku gak misalnya musuh kalah kayak itu sambil ya mau itu sambil ya jaga nom Barang dijaga nom berarti untuk sepuluh, marang aku. Kok opo ae wong gagalan kok kok ini aku ditunggu. Oh, amal iki kok iki kok iso ngamal karo ono dinten. Hidayate eh. Allah. Saiki Allah kok jalu yo. Pak, yo ana lho. Ana lho. Ana lan dadi sampeyan kok marang kowe nunggu opo ambek dia sing ngaji ya iku. Aku dengar apa nonton pokoknya ngamal, ya mau syukur kok. Kenapa dia muslim tenang, momen tenang, bersolat di rumah. Disebut Alhamdulillah, wakil Alhamdulillah, ilahi hadana, ihada, dia lola. dialola, ayahda. Di sini kita bisa sholat, Alhamdulillah, sisi dengan tari saya, berzakat, bersolat, Alhamdulillah, sisi dengan tari saya kerja, orang-orang ini. Gusti kalau berzakat, jangan lepok lepok Jadi kan, jangan ditopol ibu siapa Mulai itu ngaji ini anaknya bilang paham. Anaknya nopo bilang. Sebab itu gue ganjaran itu aneh kan. Mulai itu ngaji ini monggo anaknya hilang. Lalu, wah ini kok dianggap kita. Ini kita mengkumpul teori salah. Kayak pasal itu acuan di marwa mundi. Bagaimana mungkin anda untuk opa ngomong di mobil hadiah? Jadi satu gampang jadi mau si ilmu,

Kue alim mesra pengiran, apal Quran dua pengiran, kue dijuwe wae pengiran, dua anak wae. Lalu kalau sampai kan jinak jinak sama, wong iman kue pengiran kue Rasulullah itu seorang orang. Belum beda kalau Rasulullah itu ada putri rata-rata tahun itu. Dulu itu ya tahun itu. Jadi namun cerita pasti. Ketika anak mati, ini ngomong susah. Mereka anak. Nanti susah mereka disebut anak. Padahal ra tahu nampa saya kok Allah nek iku anak sing dhewe janjun paling apa Tapi nak kaya Rasulullah itu wong sing kok tenang hakikate ya Allah dhewe kan dhewe kok anak wae ini, saiki disibuk nanti ketika Zainab punya anak, nama kabundut. Lagi-lagi yang dari Innalillahi ma'al zaman dari awal anak itu tidak pengirannya, oh ya pengira. Walau ma atro. Lan Allah ya sing ngekei. Jadi iya, Allah sing yuri. Meskipun berbuat hati sama dengan anak mati, tapi itu kemana? Gue merubah teori, gue kayak pengen. Itu Rasulullah. Nanti ketika saya di Tuhan Kabung, Nabi itu, namun kuliah di rumah, dia yang ngintikan. Tung Ibrahim, karena saya saya di Tuhan Kabung, Gue gue pengen. Nyawa itu di sini, kayak tapi kalau kita ini bisa loh. Innalillah lima akhoda walal misma Waktu saya ini harus diajari Terus Nabi Karena dia juga orang syariah sendiri dia juga ditonton orang banyak Dan harus punya teladan yang baik Terakhir menjikan Wa inna bika lama Itu ngaku itu mati ya bisa Itu misalnya syariah Itu ngaku mati gue ya bisa Wa inna bika lama Tapi sesuai ngendikan bacaannya ditutup hati itu tapi wala naku illa ya aku ngomong kecuali eh, di diri dari Jadi dari awal Allah ngendikan zakat dulu ini. Ya dia pakai nak ngomong zakat itu gue jadi gue, gue katanya. Zakat itu gue gue gue tadi. Terus gue wajib ngetok norong persen. Lalu gara-gara juga kalau zakat itu gue, kamu zakat itu ya datang di Wong wae kuwi kok tak. Tapi ada itu Quran tuh jelas. Wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal Dari awal hartanya orang-orang kaya itu dari awal sebelum dizakati pun juga ada yang menurut Allah menjadi wong miskin. Wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal mah. Jika nak ngono zakat itu aslinya ya orang zakat itu kita miskin. Gue wes ngekei ada pakai. Jadi istilah zakat adanya orang kopi itu tak kayak nopo akhirnya Wah, eh, pakai mesin di kampung. Oh, saya nah, ini pakai. Lu mau ngomong-ngomong nganggu konsisten bahasa di Quran wafi awali muhakkun bisa ini. Wal maafun. Berarti kan cara pandangnya kan di eh, pakai mesin di aku saya ini pakai. Jadi misalnya dia beli dua sampai ya atau satu bisa dari awal kita wes kita dari pengiran dulu tak kita lu selalu aku ramai dulu selalu aku ramai dulu jadi jadi ketika mengenai bagian jadi kurang rokok kok berdasar mbak mbak kayak no paham kapan nggak ikhlas misalnya cara berpikir nampak kan jadi ikhlas itu dimulai dengan fokus bilang jadi dari dengan ini angker awal ya mesti akibatnya no masih itu pun khusnul amali lata itu fil awal wa husnul awal minat takut di matil jadi kamarnya dari awal harus bisa menunjukkan perkara sesuai aturan ini mesti tak terus jalan ternyata ada di sini kami yang mau misalnya kerja juga yakin ini juga pengiran lantor aturan pengiran memang dari awal ada dari takdir jadi kira-kira ini Waktu taruh, wae pakai mesin, saya ini bukan lo tinggi gue, orang ngerosok. Wae, gue pakai lo pakai. wae atau ama, alam ini kina, wae timau. Wasin nama lu timukum diwajillah, ila duri tumikum jaza Allah. Inna lakau mirobina yoman ya, abutam.

Itu nak gue dari awal gue salah, akibatnya gue salah. Tapi nak dari awal gue benar, akibatnya kenapa? Itu tak takut di makom masjid. Ada nah, yang berpikir orang yang kurang ajar, jadi berpikir atau mungkin juga orang kurang ajar, ya, tapi itu ya benar. Nah, oh, uang maling itu di tangan. Itu nak orang suka tuh milih, nak kalau suka tuh Lalu rukun kalau kue, kere-kere sudah jalan. Yutong gue juga tidak tahu jalan nak nyolongi rumpin orang setingkat nipot gak ada izin ini gue itu tetap tangan itu jadi itu baik itu apa nyolong itu tidak sudah itu nanti kayak gitu di santri ini oh tak uang yang lah desa desa itu agar yang musola itu uang uang itu tuh dia dari dia nah akhirnya yang pengen kasih nyawa mbak Uji ya, saya dikenal. Tapi orang itu orang orang dikenal. Jadi ini udah mau memahami kan harus dikenal orang itu itu keliru. Mau orang orang manusia orang dikenal tanya itu kalau sudah itu. Tapi tetap tuh kalau aku tapi nih alhamdulillah itu jalan. Bisa-bisa bisa turun keluar mulai kan terus mulai dari kalau mental, mereka memang awal-awal itu teori mental tahu dari musik dari awal memang sebagian dari bagian itu di pikiran ini jadi di ini. Lepas itu, benar, benar, sudah tidak berangkat sudah. Aku ah, benar, Ditahi ke sini, dari awal mah miliknya, no? Miliknya. Ini pakai disebut syubhatul milik. Apa disebut apa syubhatul milik? Kurang ada ketenangan. Tapi tetap dulu. Paham ya? Artinya tetap apa? Tapi yang kurang ada jangan jadi Tapi lampu gitu. Jadi kalau dengan tinggal itu lampu-lampu kita kan berjalan. Tapi itu ngomong. Kalau ini ngomong aja. Anu bodoh malah parah bisa ini. Kerja untuk kiriman jadi tidak kok tapi ditolong. Oleh tarian. Tambah merdeka, tinggal tambah teman. Itu orang bodoh juga. Aku mau bodoh dia nggak kau jual di sini ngomong. Kalau yang mesti halal, kalau yang mesti tidak mau. Jadi yang mesti itu haram, kalau yang halal itu hukum pun. Eh, yang mesti dari haram, tapi nyolong kok haram. Awal ya, om itu kalau dia masih di Singapura keluarga ini juga ada dua kota. Tapi kalau ada tak kompak tak mau. tadi ada dua orang tua anak dua orang dia jadi Ceritanya kancane ketemu model sama si. Padahal mau tenang dia, gak iwan orang percaya di tengah. Tapi ya. Ini mau orang orang kita tambah untuk iman, malah malah untuk iman, jadi barang naik mobil salah, itu sih kawan tambah semangat. Itu lebih Yang mobil tambah semangat, sih kawan. Barang kita mesti ya ya Waktu itu awal, minat tahap, itu di makomadil. Latak rukin zikro li adil hubiri sama Allah itu. Li anna dohla taka anu yudhi isuji asyak suji dohla jadi yudhi isuji. Fata ya fata min zikri ma'u zikri rosati. Cuma di kamar ini kita tapi ngarep nanti dia malu nih wong bidol bidol. Latak tuh kau tergeman tinggal biro adil roh ini. Kowe sugeman ninggalno wiridan la ilaha illallah la ilah illallah. Mergo mau li ada kudurika krana la ilaha illallah mawoe kesane Allah ing dalem zikir. La ilaha illallah la ilah illallah. Tapi ini atine tak yang mata, eling jure, eling macam-macam. Kowe sugeman ninggalno zikir, mau kerana kowe ra fokus, mau kerana kowe boten apa-apa. Li anak gue melakukan karena tak temen lagi kiro anu di zikir, tanggung di zikir Allah. Itu asal dulu banget, ini bang ini bang latihan, siro diwujud di di dalam wujud di diri, kan, ya, Allah. Mau kita dia tak dia kalau terang. Misalnya sendiri gitu. Ya. Setiap orang itu kan dikandani dia ya, nah, ini, dikandani ini, Nah, eling Allah, sing fokus. Nah, ngapa sholat, ilah, ilah, eling. ilah ilah ilah La ilaha illallah, Ya Allah, Allah, akbar, Allah, akbar, ya Allah. Ya. Nah, aku eling rokok, eling duwe, eling misalnya gue berani rumah dan sebagainya. Orang-orang. Kalau senang bagi kami, dengarnya dia malu. Gak nah, orang fokus, itu pikir ya orang fokus, itu itu dua tinggal. Piwai lu ya, api ono pikir, kita gue lah pikir. Dengarnya maaf ya, maksudnya. Tapi dengarnya di kamar, kita ini gitu apa apa bang masih belum minimal itu kok belum apa minimal sekarang itu juga ada awal ya apa ya, itu lagi apa ya boleh kata kadang gitu deh bang kayak gitu rumah mau bocor lima latas dulu dikro lihat ya, ada mereka nah, kali anak kau latar kamu jadi asal tuh mendong lagi kasih begitu jadi kita dari kita fasa ya fasa Mongko itu wae ngangkat sapa Allah ka ing dia. Iso wae Allah ngangkat kowe min zikir saking zikir ma'al bigolah yang tertane wujude lali. Kowe diangkat ila dikir maring eling pangeran ma'al bibi ya kodote tertane eling. Enak melawa bengak bengok melila ila ilwa masyo lali, kowe diangkat produk rapati. Lali, jadi rapi, paling ini. Pasti, apa kok? Pak saya pak kami dikir mau sisi kontasen, kemudian tak kira uji dikir mau sisi. Ya, namun baru baik semua belas, itu hasil semua belas, masa lu tertemu dari gue ini macam-macam. Ya, tapi gue-gue ayo apa Mana dari Mbak Masum, Bapak Bapak Presiden Bali, masuk. Terus dia ini orang berbakuan wiridannya. Apa berbakuan ini kok? Wiridan apa orang menunggu? Ini rasa. Kalau dia wiridan orang menunggu. Mergo isin dia ora mikir ora apa. Ini dari bapak. Jadi Pak dia itu tidak hebat, mergo orang berwiritan. Barulah sendiri tentu kok itu panggung bilang dia kok. Salah pun. Tapi bapak takut. Kalau itu mau itu, mana dari macam itu mikir itu bapak itu. Kalau dia rembang kan, apa sih malam. Cara dia rembang kurang apa ya? Ya, menurut aku kalau kita kalau ada berani balik maksud ini dua Jadi kita apa ini apa? Nah, itu nak buatan saya orang, soalnya wiridan, orang berselah wiridan. Terus juga buatan diri. Buatan oleh orang misalnya. Jadi aku aku ya itu 10 tahun, tahun kok, itu buatan. Ya, apa yang ya apa yang di, mau, kita ikut terus, mau, senajan jadi dianggap sombong lali, jadi orang. Nah tapi nak kue rawi dan kan ya pasti enak lali. <laughs> Apa kali? Kemarin mau nak kue rawi dan juga ya itu pasti enak. Tapi rawi dan Tapi kalau kita lali kan enggak. Nah, aku terus semuanya, dan kurang-kurang lalu, dari Jadi kan marah sih, tunggu dulu terus kemaan, tunggu dulu terus di rumah, tunggu dulu terus terus Allah Taala. Tapi yang ini, oh di bawah dulu tuh orang itu orang dulu, malah orang si pate, orang dulu si orang si pate. Tapi orang itu kamu si malah mana? Jadi aku sudah kok, orang pate kelas lalu sudah kok, ya jadi eh. rakyat. Karena aku oh di bawah itu orang sudah kok, malah orang si pate. Kurang Apa yang kamu tahu? Kamu ingin terus ada apa? Masih menteror teman-teman? Ya, enggak kan yang nggak mengenal ya ini yang toleransi, loh. Pak Hatta yang Pak Agam yang dikirim Pak Uji di Bola T, ila dikirim Pak Uji di Wa apa yang ngangkat kue, kamu dikirim di Bola T, yang Kue diangkat lagi ke maring juga mau diikuti ini serta diikuti hasil Allah. La apa wes la ilaha illallah la ilaha illallah pertama lagi ya ibu ini ya, rokok ini ya, aku kita harus dari darinya. Ya. Itu misalnya aku kenanto bentuk duit aku pemerintah bentuk duit. Jadi iya, aku dengan tak lagi apa misalnya itu duit aku mati mau. Ada aku untuk duit tapi tetap gunanya. Aku harus mulai ini. Baru mulai ini buat disetrum buat diklairi buat macam-macam. Nama satu Allah kalau itu selanjutnya segera dia satu ke Allah bukan tulisannya di rumah mulai waras rumah mulai wah diangkat amma diwal marfu'i saking taliane Allah sing dieling amma diwal marfu'i saking taliane Allah sing dieling Nah oleh militer saiki mulai naik kelar eling pangeran eling pangeran suwe-suwe lalu belas kontoliane Misalnya wiridan ini naik pantas, wiridan ini suwe akhir, wiridan ini apa-apa ini Pertama itu demi menusuk, suwe-suwe ilang ape kecuali ini Allah itu sendiri. Ini disebut suami mimpi kira tahu di dia kalau ini kalau mimpi. Suami mimpi kira mau di dia suwe ilang kira mau di dia suwe berarti amat diwala. Mungkin tak lihat juga tinggi ini. Wama dari kita alam wali. orang-orang mengatasi alam wali mengatasi Sama jadi kalau orang-orang menggunakan kasi Allah yang ada jalur, dia ini yang lantaran cuma. Dan ini kok orang ada tamu ya orang, ya kamu. Min alamati mautil kolbi adamul husni alama karena kami al-wafat. Watar sunnati alama fa'al tadi ini di jalan. Min alamati mautil kolbi. Setengah kancing kira-kira alamate matine adik Setengah sanging alamat hati mati itu ada musisi orang anane Alamanya ada sebut wawa katakan kota opo mau apa minal muapa koti kantin nyotoki kersani punya. Termasuk hati mati itu orang susah. Padahal tahu juga itu enggak tahu ini. Paling paling melarat udah susah, Kenapa aku ya hukum ini? Ya itu susah. Nah hati itu? Tapi nah hati Allah, Rasulullah ya hati Jadi Dia nak panjang penanggungan pengiran tenang. Rasulullah itu siksa. Karena itu sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu harus mengambil bukti orang pati itu, orang pati mau apa kamu yang tadi pengen. Jadi umat mana umat yang boleh kami menyayangi. Maksudnya kesini sih mana apa? Mau kan kesini? itu, itu, sulit ya. Kesini sih kan tak sulit sih buat tinggal di luar itu zaman apa itu? Itu parah mana ini? Alamat yang dimati, orang bisa ketika orang yang tertipu ngeran, jadi dia bisa, kalau Kenapa nanti uang ini ini itu pertanyaan mulai itu juga bisa perkara mulai itu orang mau apa besok ini. Nah, tapi kue sering ngersu orang susah, itu hati mantan. Coba, hati apa? Nah, tapi saya hati mati orang itu hati. malah ada dengan itu. Nah, kalau mau kan enak, mati di sisi jelas, dia udah, dia udah, Wakar pun bilang orang itu alamanya atas berkorok alta kang ngomong ngiro. Dengan menuju di dalam samping anane kira kira komplainnya. Layak dulu dan kuain jaga alamat dan kasus juga antus itu Layak dulu orang itu apa aja nih. sampai sampai kecil pada musuh. Jadi saya semua sih sampai kecil, maksud orang orang kecil buat jadi oh sih sampai kecil, oh pada musuh itu orang jarang dan musuh. Azumata melawan diri tenang, kasih bukan itu ngalang-ngalang ya bu Azumata ini ya. Angkut di demi samping api, di sini tidak ditawar lagi. Ojo sampai kue sering dulu, kemudian menghalangi kue kalau di sini mengobok salah. Artinya yang ini senajan bagi tahu itu tahu itu sampai menghalangi kenyamanan Anda sampai Allah Subhanahu Soal istighfar, istighfar, dia profesional, berbeda istighfar. Tapi jangan menghalangi kenyamanan kita kalian Allah Subhanahu Tapi tidak sampai menghalangi kenyamanan Nabi Allah Ta'ala, itu yang ada kode di Paham ya? Itu suatu saat di Sinari, di Labori Ya di Sinari, saya ini sering datang saya ini sering masih, ya, sering Kulon pun yang tahu tentang itu sebagai orang Islam, sebagai dari yang terakhir yang kita Cukup gara-gara bertemu seorang warga yang kalau itu ini sudah jadi orang Islam dua malah jadi mata si orang. Jadi paham ya mengenai dari yang apa kegeman gue itu dosa, kemudian dosa itu begitu besar sampai menghalangi kenyamanan kamu kepada orang lain. Jadi sesuatu sifat ini faktor profesional, tapi sampai menghalangi kenyamanan Allah Taala. Misalnya kita maksiat, maksiat tempoh ya. Terus itu bermaksiat astagfirullahaladzim. Dan supaya orang ngerti nih, untuk dia tahu jalan keluar. Jadi abangnya itu sebenarnya di Jakarta yang kan nggak kata lagi miring-miringan. Dari wartawan ke ada yang Wayo, di Senara Pati Wayo, tapi saya bilang-bilang bisa ke atas. wartawan-wartawan tak sebenarnya dia itu orang tinggi, tapi kok kenyataannya banyak yang salah di sini. Yang boleh masih ada di dia, yang jangan itu kemana dulu? Ya mereka tahu jalan keluar. <laughs> Ya ada Mereka tahu apa? Selalu santri zaman muda di nakal Oh, bapak kamu, wah dulu di Jadi barang bapak mesti dia Ada. Kamu tiga tapi jauh tuh. Jawa Kiri Sri, dan Kiri Sri apa? Kita kok iya itu tuh ya. Bali matur tahun ini di sini. Saya ada yang lebih dari itu anak muda. Kita sih, kita nanti bapak aku biayain. Saya yang lebih dari itu. Aku kita sih tuh entah. Itu itu orang yang itu sebenarnya mereka itu soalnya itu untuk larang untuk apa ya? Nah, bali matur tak apa. Semua murid gue itu harus diajarin ya. Satu yang berbalik matur. Ini ya, kalau ahli aku ngomong kalau kan aku mungkin aja gitu. Nah, aku yang salah tentang itu Tapi pada dia lagi dia aja malah dulu. Ada deh orang yang semoga iya. gitu. dia Aku apa ya? aku Nah, di dalam celana apa? Kami jadi jadi kesulitan ya lumayan. Itu ke dalam celana parah itu ini. Itu masih dulu kalau di butuh segala itu apa itu aja sama para anak-anak. Kembali aku kembali kembali Wah, ini masih di dalam itu

yang tak ada bangun bapak ibu itu kan tetap dan berarti saja insan. Ada baik itu orang yang bersama. Ada orang solusi, ada orang solusi. Ada Kenapa mereka selalu jalan apa? Kalau tidak nakal berarti gue bener gue tapi tahu. Asal mau tahu, asal bener tahu, asal penting apa? Satu satu bener bener satu itu. Saya ngomong hasilkan juga. Baik kita ngerasa kasih sama. Ojo geman, dulu itu menghalangi kenyaman besoknya. Nah nyaman itu dia pakai, dia mesti pakai, dia nggak berisik. Bangku misalnya habis kita motor gak nyaman, dia juga motor sih soal-soal kiri di musuh sisi monster Allah. Allah, sebenarnya apa coba aku di mobil ini kak, penting mobil ini Ya daripada ada di mobil apa harus lo terus? Bisa di uang juga, di orang ya, orang, kalau di orang orang dan pak mobil juga ya ikut mau sana. Dari macam dia tahu mau nang, aduh, bayar ini. Mau tuh orang di di Jadi lah ya untuk berdakwah bu indah agamatan takut juga anak di dunia apa? Jadi kamu paling aman mengatakan bahwa Arab akan Di bahwa manfaat kalau Di pengiran emas. Uang itu pengiran, roh tenang, nah pengiran wafian nanti. Uang itu roh pengiran, maksudnya roh tenang, nah pengiran wafian. Itu kita jual dari sisi lagi dan di kalau diri dalam sisi kemuliaan pangeran. Apa yang dulu kita dulu beliau yang provokasi kita. Apa yang dulu kita ini itu akan tentu dulu itu kan. Tapi langsung suara yang buat apa. Belajar ini itu itu yang ada. Dulu paling mulai dari itu. Kalau salah itu baru itu dia akan tetap apa. aku aku antamnya ini jadi. belum benar melayu tapi kalau secara transparan lagi, baru satu generasi. Kalau menangi bali masuk, dari benar malam dari alim Kalau menangi bali masuk, dia hampir pasti mengambil jenis menteri zaman itu masih. yang latar. Jadi hamil itu tidak. sih, nanti parah, dan Jadi Ketika dia hamil satu bulan, dengan dalil langsung begini begini. Uji ini benar itu. Menurut si pengawas itu alim dari masuk kita wajib wajib pada bapak. Eh tapi tadi itu kurang aja. Ya kata nih bapak, kita nih bapak ya dia dia kata nih bapak. Itu kamu sempurna nih mengisi tolong alim juga. Awasi tolong tolong. Kalau itu nggak benar ada terjadi lagi. Tapi pengen lagi pengen lagi ini bagi macam sokuran mahal. Nyata nih. Ini dulu dulu kalau isi. Itu penting. masalah pribadi, masalah pribadi. Jadi sebenarnya uang memiliki jadi buku. Uang pengiran berwong diri aja. Itu betul apa? Ini dia itu sebenarnya kita ini betul-betul ideal atau ideal dari di Bangun itu ada duit campur nersu kombinasi dua jutaan tidak menguntungkan bang. iya tuh ada juga yang lain nah nersu salah jadi kombinasi dua jutaan tapi ada juga itu karena kalau kan ini ini iya, pak orang apa di itu tuh berkenapa kita punya taruhan 都 <laughs> 是大家的问题。哈哈哈哈哈哈！但是爷，大你你，真就打出去啊，打房间，是不是？就刚刚走了。哪里去？我们呃，我我我，不忙的，我这边现在去。 Jadi langsung keluarga kan mulai kaji iblis. Masa masih kaji iblis. Untuk keluarga iblis itu kaji kaji apa? Dan terus kena kita dari kaji iblis. Akhirnya kita arah. Untuk orang ini kafe dulu itu kan tapi jelas. Kau bayar apa? Malah disebut kaji apa? Iblis. Untuk di tapi apa? Thank you. bisa wali mantan kan wali mantan diri wali itu jadi darah Itu juga dua parah, itu jadi darah. Atau minta gue, darah. Ya, makanya harus di ya, ya. nah, nah, dari orang tapi nama tanah nanti di Mari nanti. mana terkandung haram ini kalau Allah di versi di sini kopi haram itu pantas sih di Allah pantas tidak apa mungkin varia aneh kita kan jadi darah daging anak kita cuma di guru sih nanti baru baru dari pulau nanti wali lo ngerti ya pak wali ngerti sama mungkin apa cuma gue nggak nih umumnya Lima ribu nopo nopo ini di semua kan karena paling murah itu jadi langganan ya kok. Jadi ini betul pas wae bayi wasis ini nopo. Yang sini uang masih orang-orang yang ada di sini terima atau saya nggak boleh di sini orang nopo. Itu berbulan-bulan loh. Orang dari mana nih? ini benar sih. Gue juga ada ini tidak. Kita orang. Jadi wali ini ganti mana wali? Ya pun Ya sudah itu kalau anakku Ayo lah Apa yang awal jamaah patang puluh dino sama awal yang masjid wah ini jamaah wah kita kira modal untuk mengayu orang modal ini kayak di kali kampung pertama kita hati penting juga Allah wabar pokoknya sampai 10 hari pertama jadi perguruan dua hari jadi perguruan kamu sahabat gue sama orang, sahabat gue. Pas dari keempat puluh, batu pun, betul dari keempat kepada kan ini, saya yang berani. alat tuh mulai ini. Memang ini, jadi nopo. Ya bisa, ada sih nama itu tak atas mah. Nah, itu patah lo Punya uang sekolah di baju mau bojo. Oh, itu apa? Itu apa? Jadi mau Ternyata setelah sepuluh itu membaik, membaik. jadi, jadi itu membaik, membaik sampai lima itu Gak terima, ini yang uang. Semua tuh dibanding aku. saya ini batalnya kan batal tuh, punya uang tuh atau Jadi batal-batal tuh, punya uang tuh atau dibanding Akhirnya kami beri batal, tapi malah terjadi Terus kita kita emang, apa tuh? mereka gue ini Jadi akhirnya ya untuk itu. ternyata si mantu ini menjadi kediri wali Jadi orang wali makan nopo. ในช่วงมานี่เป็นลำนานานเกิดช่วงเบ็ดมังงานถามแต่จริงนะว่าที่ช่วงมังงานถามเราไม่เคยที่จะมันจะอาเดียที่เนี่ยมาเราทำตัวนี้ตามที่ที่เนี่ยมาที่เป็นตัวสุดคือช่วงเราดูแบบสิ่งที่เขาทำมันเราต้องมันเดียวกัน Tapi kadang bisa motivasi, ya itu teman-teman anak berkodrasi ini Yo kayak lima ratus ribu kapasitas ini. Terus kaki gitu. Terus dua tahun terus udah masuk pan, Iya iya anak aku gitu. Perkara ini kan saya ini dikasih loh gitu. Dulu di Denopo. Mau tahu di kabupaten loh. Ya udah saya suka dong sama dia. Iya iya kan tadi kamu dari aku aku. Nah, di level atas Ya itu iya, yang ngalim aja di tuan. Yang ngalim aja di tuan. Juga terus di tuan balik. Yang ngalim juga mungkin kok. Ini kayak Kena info itu. Kalau aku dari kenal ngalim itu. Kenapa anda lo begitu dari? Ada mau aja. Jadi nyanyi aja Kamu kata kamu, ah, di Lalu dia bikin usaha, kalau mungkin kamu tuh itu alun-alun buku juga warung. Istri-istri wong bener. Oleh gue-gue orang tahu ini ngompol. Gue jadi bangsa tuntutan bahasa itu sing alun-alun gue warung. Dan gue sabar ke entah itu malu Saya punya biasa biar lagi. Jadi aku saya lo dan mau pun Jadi penting oleh Jadi itu bisa, untuk hal-hal yang tidak penting pun saya nah, itu karena mau membeli luar itu tapi nabi itu suka suka dan untuk orang-orang lawan ini. Itu juga hati-hati. Nah orang pasti penting untuk mereka itu rawan tuh. Paling musola, usaha, lampu masing. Jadi sebetulnya tak itu saja dengan bukan menjadi butuh pahati ini. Jadi amplopnya itu. Maksudnya dengar di ini uang yang harus besar. karena dari awal transaksinya transaksi kesal kita dikasih itu karena dari proses yang tetap artinya uang dia berperilaku ini terus asal rupiah. Ya, tapi nanti gue pekerja buat terus satu kalau kerja di jenjang anak gue, jadi gue tuh tubuh, jadi gue tubuh pentong. Terus nanti gue jadi tapi kita diusahakan masalah. Karena kontraknya memang kontrak masalah. Mungkin gue berdua lah, bintang masalah. Paling ada dia pak temen, dia pengajian di situ, tinggal tahu yang mau gue. Pak kita bersangka, sama di desa, minggu ada Jadi kan waktu untuk proses ini. Iya, ini mau buat sama susu muda lumayan. Pemirsa menurut mereka itu kan waktu. Tasik banget. Kalau itu dari nanti dari itu mereka itu karena itu juga mau modal, gue nak Jadi masih bisa dilihat. Karena gue mulai bisa di ya, apapun kesalahan kita itu sampai mengganti kenyamanan yang jauh kesalahan. Karena nyaman dia, maka tak fokus ini. Nama nyamanan dia tak fokus, yang penting dicipta. Ya, kalau ini ini ada jadi tapi ada dua dari dua sampai orang dari tahun mungkin itu kita tahu jadi loh baduri bali masuk baduri baduri sehingga no samruan itu jadi kan neko-neko yang harus dia ini aman kan tapi kan masih gua masih apa yang aku tinggal di sini kita kau pacaran apa kalau jadi itu tidak tidak perkara ini jelas tapi itu yang paling zaman itu aku entah itu yang untuk tapi itu dulu ada Antes de antes de ver, tenemos que ir a ver, mas vamos voltar para lá, olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ah, que a pessoa de Bolívia, ele vai pegar um filho Ele morre de um, mas não tem que fazer outro pé. Ele tem que fazer outro pé. Ele vai pegar a pegou na cara, a pegou na mão. Jadi kita boleh di kalau wanita itu itu di depan. Tapi ya jadi kan? jangan-jangan wanita itu jalan ini mau di Indonesia orang jalan. Masih balik ini, masih balik di tahun ini. Kalau ya senggol, mau Untuk ini salah, kayak yang lain jalan apa? Kami terus suatu dengan standar. Pokoknya itu ngapain bunda berdua tapi gak sampai ini nyaman di Allah gantung. Kerja utama iman itu man salah teman pun nabi wajah halawakal. Ciri utama iman sih bener ono halawa, ono manis, ono indah, ono nyaman. Nah, aku iman tok tapi urip keperanya berarti ora pati seneng ini? Lalu Rasulullah itu gede, orang yang mau hajar Rasulullah Rezeki mereka alamat yang benar, halawat al iman manis iman manis itu semua kok bener. Jadi nama iman yang benar gue itu halawat al lazat nah, al iman. Tadi waladina manu asyad tuh ibal. Wong iman itu senang pengen, ya. gue senang Rasulullah kok bener. Senang ngeluh kok injo itu. Ya. Ada sih gampang dari wali, jadi tinggi, perkara ini seneng. Oh, itu juga, oh, itu juga, oh, itu juga, Ya masih sih rusak rusak lambang baru dua lagi. Orang sama. Jadi memang kita mati atau Walau jika ada gampang waladina amanu asyadu hubbal Nah, teman Rasulullah melakukan Nah, teman itu ini mana yang ketika Nabi disebut apa halal halal ini ayatnya disebut pun di fadilah yang fi rahmati fadilah jika ya, roku nak kue Islam tenang soleh tenang nah iling fadole Allah falyak juga tenang udah kasih ridho berkodok minimal kue nak tenang gak nyual ya. pengen ya jadi Quran itu jelas kul di fadilah ya fi rahmati Fadilika faliyasrofu wa khairun lima Makanya termasuk nikmat itu mesti ditinggal karena Allah dan Nabi Alam nasroh laka sodro Mat dadamu tak paringi jembar, tak paringi ten Itu protokol soleh pahamnya Ini kalau ngomong maksiat wong sholat itu gue seneng, timbang mesti biasa. Ini ilmu tentang jiwa, hukum Masih ada itu tentang boleh ada tentang dua koiru, dua teh tentang krono Allah. So dua gitu, di toatillah itu koiru tuh ya. Ini masih gading berkoro ya mau akan kau bisa mumpul atau berkoro wong kafir wong Misalnya kita sopan seneng. kerja tak seneng. Iku luwe ape timbang kesenangannya para wong paham. Lu aku yakin ayo gak. Mustofa gak jadi, aku gak jadi. Iku luwe juga luwe nikmat timbang wong pasek yang tak ikut mati jino. Mertua anak gue sekolah tenang orang jino luwe nikmat ini bang kasih. Wong sing korupsi di miliaran, di bisa enjoy sama juga. Tapi dia nikmati, kalau begitu bisa kiri orang

Mana jadi utama nih, maju ini siapa sih? Apa sudah ya? Apa mana syarat Allah di Islam di peluang ada dulu? Uang tidak jadi simpan, mesti dikawal mulai mengingat. Tapi ini senengnya uang itu, jadi tak bayu. Mulai santri itu, itu bisa cuma tua. Orang-orang ada ini, susah. Tentu ya, kalau ada pengirahan, aku akan Nah, urusan roh gak ora mulai tengso, kowe nelo mulai ora gak pangeran. Paham ya? Ya yang mulai temu di ora roh gak. Itu malah gak roh Paham ya? Mulan pulang alhamdulillah, mulan temu di sini nyaman, di kursi, di sakit, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di pengurang dalam perintah Allah. Uang ada dalam perintah Allah, itu ini dengan kursi tersebut dalam perintah Allah. Kul sifat bila, mencapai mencapai Muhammad. Sifat di atas nama anugerah Allah. Wa birahmatillah atas nama rahmat Allah. Itu kudu bila jika mengkepelalan mengkor-mengkor itu dua Karena senang terus isyad berpengira. Nah, itu senang Disebut waladzina amanu asyad dihubal nasib. 我呢？还觉得呢？还觉得怎么样？我感觉我，我。